हैं लेजर वाले बॉक्स में तो यहां से आ जाते हैं अल्टर पर तो अल्टर पे ही जाके डिलीट होगा ये तो जानते ही हैं आप तो यहाँ पर अल्टर पर आने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं लेजर्स पे अब यहाँ पे अभी वाला लेजर डिलीट करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे देखिए अल्ट के साथ डी जैसे ही प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा इसी तरीके से जो भी आप डिलीट करना चाहते हो वो इजिली डिलीट कर पाएंगे जैसे मान लीजिए कि कुछ और डिलीट करते हैं जैसे गौरोसी ये लेजर हमको डिलीट करना है तो ऑल्ट के साथ प्रेस कीजिए डी और ये डिलीट हो जाएगा एक कंडीशन में ये डिलीट नहीं होता है जबकि आप इसमें कोई एंट्रीज पास करके पहले से रखते हैं तो वो एंट्रीज के चलते ये डिलीट नहीं होता है तो ये ध्यान रखिए कि किसी एंट्री में आपने अगर इसका यूज कर लिया होगा तो ये डिलीट नहीं होगा ये अल्ट डी जो है टेलीप्राइम की बहुत अच्छी शॉर्टकट की है इसकी मदद से आप डिलीट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग